मैं पापा की शादी की वीडियो देख रही थी ना मैंने उसमें देखा कि खुसरे नाच रहे हैं बहुत ज़्यादा मैंने पापा को कहा मैं अपनी शादी पे भी ऐसे खुशे बुलाऊंगा तो पापा ने ला ली अपनी चप्पल और मुझे सही कुर्ता पकड़ के पता नहीं मामा को बड़ी खुशी हुई थी उसने मुझे बिरयानी खिलाई पता नहीं क्या क्या बना के दिया और वो पापा कहते